Antes mira banda, reojo el freestyle Ahora se unían con ser el rookie del trap Se cambian de bando su gusto viral Son NPC, todo artificial De ese barco no me voy a bajar Salgo de confort pero soy igual Cualquiera frontera y se siente especial Si hacer esto es fácil las van a pegar Si hacer esto es fácil las van a pegar Si está sin placerlo, ¿por qué no los veo en los charts? por un segundo de fama se barra a rodillar La vara tan baja, mis ganas tan altas que estoy alejado de esa falsedad Si estoy enfocado no encuentro mi límites Rapeo for free, barras explicit Me sale tan easy, pa' ustedes difícil Le pegan al beat, te ganan el kill El mejor en mi rubro, jalan en el city Mi big día skills sin remix Mis lyrics I I with Brimbill Sin feels, Caradín y Kibir Rapeo hace mucho, ahora estoy en mi pick. Por trauma sin meta, me cuesta dormir Le meto con ganas de el primer free Lo saben todos los que estuvieron ahí Tengo unos valores que no me dejan mentir de escupir de adentro Yo tuve que sufrir, se está comiendo su peli ah, un lero de Netflix Se ah. Si escribo latino van Percy Se comen las uñas y yo agarro el pencil ah. La 14 como Henry Nunca me rindo like Messi Si me muero escucha mis playlists Ritmos de lujo con Freddy Gibbs Antes mira banda, ojo el freestyle Ahora se con ser el rookie del trap Se cambian de bando su gusto vital Son NPC, todo artificial De este barco no me voy a bajar Salgo de confort pero soy igual Cualquiera frontea y se siente especial Si hacer esto fácil las van a pegar si hacer esto es fácil las van a pegar Si está sin placerlo, ¿por qué no los veo en los charts? Por un segundo de fama se va a La vara tan baja, mis gana tan alta Que estoy alejado de esa falsedad Hago esta mierda para medirme conmigo No para que le guste a tus amigos Siempre me alegaron, nunca fui creído Traigo flow, se me caen del bolsillo La pica afilada, estoy sacando brillo Ellos imitando, buscando estribillos A ver que suena bien para el algoritmo Miren para adentro, está muy vacío Yo ocupo fax, desde que empecé me van a hablar de rapé A los 12 en batallas entré A los 13 con temas volé Con 18 intacta mi fe Materializo lo que soñé Quise dejarlo y tirarlo Pero al fin y al cabo hoy sigo de pie Mi mayor rival, mi mente ah, Si van a hablar de frente Vida virtual no sirve de nada, los dejo que sigan pendientes Para el que me juzga parezco demente Para el que me entiende soy un exponente Todo lo que toco es oro, Kempis, todo lo que toco es oro antes mira banda, reojo el freestyle Ahora unían con ser el rookie del trap Se cambian de bando su gusto vital Son NPC, todo artificial De este barco no me voy a bajar Salgo de confort pero soy igual Cualquiera frontea y se siente especial Si hacer esto fácil las van a pegar Si hacer esto fácil las van a pegar Si está sin placerlo, ¿por qué no los veo en los chats? Por un segundo de fama se va a rodillar La vara tan baja, mi gana tan altas que estoy alejado de esa falsedad su brillo no está, por eso a mí me lo quieren tapar uh. Su brillo no está, por eso a mí me lo quieren tapar uh. Su brillo no está, por eso a mí me lo quieren tapar ah. Su brillo no, su brillo no está, por eso me lo quieren tapar